es algo poco habitual todavía en nuestra sociedad y como sales un poco fuera de la norma, siempre te queda aquello de que si pasa algo, la responsabilidad un poco, entre comillas, es tuya, ¿no? Porque has tomado la decisión. Pero también tengo que decir que lo tuve tan claro desde el primer momento que era la mejor opción para los dos, que no podía, no entendía otra manera de hacerlo. Ah, ah, ah, Quería un parto respetado por el bebé y por mí. Quería que él hiciera cuando él estuviera preparado. No quería eh, partos programados ni quería cesáreas si no fueran totalmente necesarias. Y respetó respetado hacia mí también porque quería que fuera eh, natural con sus procesos, sin intervención y sobre todo también que fuera muy íntimo y más íntimo que en tu casa. Creo que, que es difícil de conseguir un ambiente de un hospital que siempre es más frío. Porque yo pensaba en mi bebé y me daba la sensación de que al estar, llevar nueve meses en el agua, flotando, moviéndose, pensé que sería menos traumático pasar del agua a agua y después ya poco a poco cogerlo en mis brazos y, y ponerlo en mi pecho. No tanto como pasar de estar en el agua a pasar a un medio frío, seco. Hubo algún momento de por qué me habré metido en esto, por qué no he ido al hospital como todo el mundo y me he puesto el epidural. <laughs> Porque claro, era un momento de dolor muy fuerte. Pero es verdad que, que no lo cambio por nada en el mundo, ha sido la mejor decisión de mi vida.